От колко време тренираш залата на Sport? От малък, как от колко? Е, от такъв, е, такова лепо бях. И помниш ли първата си тренировка? Да, беше там в една зала долу. Как се чувстваше? Знам ли, аз винаги се чувствам добре, така че... Как се тръгваш от залата? Потен и щастлив от живота. Имаш ли любимо упражнение? Да. Кое? Тези след тренировки ми са много любими, защото тогава са хафа и са пингира и разни други работи. Кефа е голям. А не е любимо? Не е любимо, не е любимо. Някой път разтягнете малко са такива тежки, ама и Колко пъти тренираш на седмица? Всеки ден. Всеки ден се движа. Дали карам лодка, дали хора да катера, дали хора да бягам, дали карам колело или тук на тено, всеки ден правя. Сигурно английски и не мога да спра на едно място за това. Какво ще кажеш на тия, които въобще не се движат? Как не се движите? Да, защото ти си човек, който целият ти живот е свързан с движение. Какво ще кажеш на тия, които не се движат? Защото това е тъпо клише, че, че живота е движение, ама това е колкото повече се движиш, толкова повече чувстваш нещата, повече ги усещаш. Чувстваш се готино. По-здрав, по-красив. Е, за красив не мога да кажа, но по-здрав със сигурност. Тренирам ми активно и ходилото му в планината най-вече. Ходил в планината, аз не се разболявам. И, спорт, и спорта тук да Колко ти опори можеш да правиш? В момента мога да направя 12. Ако се напълно до 15 ще ги Ти как научи за лау спорт? С приятели, познати от тук там. А споделиш ли на твоите приятели какво правиш за Не, това си е моята малка. Какво означава да си лао? Е, па знам ли какво? Аз винаги съм лао. Как са маски си лао? Абе, винаги може да се живее нещо по-добро сега. Ами. Ма пичовите сме готини, какво? Как ме гледаш какво съм? Преса? Преса. Е, плочка голяма, здрава, огромна. Как я отглеждаш? Как? С халойки, биричка, картофи след тренировка. Има ли нещо, което искаш да правиш, а не можеш все още да правиш? Да. Какво? Искам да тренирам чисто гол в залата, но не ми разрешават. Не мога да продължа. Кажи вау! Вау! Благодаря много! Молим!